Pertama Surya ちもちもちもしい気持ち嬉しいってマジちちちちもちもちもちもしいってマジ楽しい気持ち雨降っていき固まるけどこんな場合って条件がないほらもっといいことがあるそれ今日の範囲で状況でナイスちちちちもしもしもピンチが来てちもし